Akaniambia sawa, hivi unataka nifanye nini? Unataka didi nijikate mkono ndo uelewe da, uone damu yangu ndo uelewe kwamba nakupenda. Akachukua nyama kwenye friji mbichi akaanza kuitafuna. Mimi namwangalia tu. Akaniambia wewe unataka nifanye nini? Akachukua panga akaanza kujikata kwenye mkono. Mimi namwangalia tu siongee chochote. Unataka nifanye nini ili ujue kwamba nakupenda? Tukabaki pale mimi nikalala chumba changu, huwa mlango wangu so hauna kitasa, ila ni kwamba mtu akisukuma, ninaelewa kabisa kwamba kuna mtu anaingia. Na hiyo siku sijui ni nini, tuseme tu ni Mungu, sikuwa na usingizi, kila nikijilazimisha nilale, lakini usingizi hauji. Basi nikasema okay, sawa, labda kuna Mungu anataka kunionyesha kitu. Nikatulia kidogo, nashangaa imefika mida saa nane hivi, nashangaa mlango nafunguliwa akaniambia ninaomba usipige kelele, ukipiga kelele naweza kukufanyia chochote ambacho nataka mimi. Nikamwambia sawa. Ninamuogopa huyo huyo kaka, ila ni kwamba sijui ni wapi ujasiri umetokea. Nikamwambia sawa, sipigi kelele, nipo tayari kwa chochote utakachokisema. Akaniambia sawa. Sasa yani ikawa kama vile anataka kunikaba fulani, anataka kunibaka, akaniambia ukipiga kelele kitakacho kupata hutoamini. Uchungu wa mwana aujuae mzazi sio neno jipya katika masikio ya wewe ambaye unanitazama. Niko na dada hapa ambaye ana mkasa mzito sana, unahusu maisha yake, lakini pia ndani yake kuna mambo mazito kuhusu maswala ya kimapenzi na tuite nini yani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 kwa sababu ambazo ni za ulinzi na usalama wake mwenyewe, sura yake hatutoweza kuionyesha, na hii ni kutokana na ukubwa wa matukio aliyofanyiwa, lakini pia ukubwa wa simulizi ambayo anakwenda kutupa siku ya leo ni nzito sana na kwa namna ya kipekee kabisa, kwa sababu sura yake haiwezi kuonekana, basi hata jina lake hataweza kulitaja. Na kupitia mkasa huu, mimi nitatumia jina moja tu la kumuita dada, na kwako wewe uweze kutumia jina hilo hilo. Mambo vipi dada? Safi. Jina eh, kwenye jina nimesha sahau jamani, mtanisamee. Tumezoea kutambulisha kwa upande wa majina. Ni dada, umezaliwa mwaka gani? Nimezaliwa mwaka 2000. Ilikuwa ni wapi? Dar es Salaam. Moja kwa moja katika mkasa wetu, kwanza kabla kuingia hapo, ni mtoto ngapi katika familia? Mimi ni mtoto wa mwisho na mama mtoto wa pili kwa mama, ni mtoto wa nne kwa baba. Kwa maana ya mtoto wa mwisho sasa kwa, kwa mama na baba vile vile? Kwa baba hapana, kwa baba sio mtoto wa mwisho. Kwa baba tupo, tupo saba, kwa mimi ni wa nne. Sawa sawa, tuelekee moja kwa moja katika simulizi ya mkasa wako ambao unafanya siku ya leo unazungumza kupitia Tiki TV, kuanzia mwanzo kabisa, baada ya kuzaliwa, maisha yakawaje na nini ambacho kikaendelea? Okay, nimezaliwa Dar es Salaam, nikarudishwa nikapelekwa Tanga kwa bibi, nimeenda nimelelewa na bibi. Baada ya hapo nilisoma, nilianzishwa shule chekechea nilipoanzishwa shule nikafika darasa la sita. Bibi yangu nilimfanya kama mzazi, nilimfanya kama mama yangu, niliishi naye kama mama. Niliishi na bibi na babu na mjomba, wote nilifanya kama familia yangu. Kwa hiyo kwa jinsi tu alivyonilea, kwa nikawachukulia kama ni moja ya familia yangu, kama vile naishi na mama na baba. Basi baada ya hapo nilianzishwa shule chekechea Tanga Nikafika darasa la sita nikampoteza bibi yangu. Nilipompoteza bibi nikapelekwa, kwanza wazazi wakaniambia kwamba nahitaji kuhamishwa. Akaenda wakaenda kuongea na walimu, walimu wakagoma akasema hapana, yupo darasa la sita huyu, kwa anapaswa kumaliza shule, akimaliza shule ndo mtamchukua. Wazazi wakakubali, kwa, kwa sababu yule mwalimu alijitolea, kuna mwalimu alijitolea, alikuwa ni rafiki wa mama. Alivyokuwa rafiki wa mama akakaa naye akaongea kwamba nitaishi naye akakubali. Basi darasa la sita pale tukaishi vizuri. Baada ya siku kadhaa mambo yakabadilika. Yule mwalimu ana watoto wa, wa, ana watoto wanne, watatu wa kiume mmoja wa kike. Kwa hiyo sasa mwalimu yule yule mtoto wa kwanza wa kiume alikuwa ananisumbua sana. Yaani alikuwa ananisumbua, sio kunisumbua tu kwamba ananisumbua kwa kuongea, hapana. Alikuwa ananitongoza na mkataa, kwa sababu ni mtu mzima na mkataa. Na sio utu uzima tu, ni kwamba nilikuwa nina lengo kwamba nimeishi pale kwa ajili ya lengo gani, nilikuwa naelewa. Kwa hiyo yule mwali, mtoto wa mwalimu alinisumbua alikuwa anataka kuwa na mimi kimahusiano, mimi sitaki, japo pia na akili ya utoto ilikuwa inanichangia eh. Basi akan ikawa anatafuta tu visababu kwa ajili ya kunitafutia kesi visa visa tu ili anani, anani, anatafuta visa tu ili anipate basi akaenda <clears throat> sorry nilikuwa nasoma shule, nimesoma nimesoma, ananisumbua. Kuna kidude kika, kika yani kidude fulani cha mafuta cherehani kilipotea. Ndio hiyo siku ambayo nilikuwa natoka shule saa nne mida saa nne ninarudi nyumbani naenda nikanywe chai. Kufika akaniambia kuna kitu kimepotea na mimi ndo sababu. Kwao akatafuta fimbo akanichapa, akanichapa na shule nikachelewa kwenda. Nikaenda saa sita baada ya saa tano. Kufika shule mwalimu nikamkuta mwalimu mkuu darasani anafundisha hisabati. Nikaingia nikakaa kwenye dawati. Mwalimu akanisoma akajua kabisa kwamba siko sawa. Akaniambia, "Ninaomba ukimaliza tukimaliza hapa nikukuta ofisini." Nikamwambia sawa. Kafika ofisini nilikuwa nimevimba mikono sana, maana hicho kipigo kikuwa kidogo. Akaniuliza, kwa nini upo hivi? Nikamwambia nimeanguka. Akaniambia hapana, ninakuelewa, ninakujua na ninakuelewa. Kwa ukiwa sawa ninajua, ukisipokuwa sawa ninaelewa. Kwa hiyo akaniambia, naomba niambie, mimi ni baba yako, ni kama mzazi wako. Kwa hiyo naomba uniambie ni nini ambacho kinakukuta. Akaniambia mna, niko sawa. Akaniambia hapana, uko sawa. Hebu naomba mikono yako nione. Nikamwonyesha ilikuwa na alama, mikono imevimba kiasi kwamba hata siwezi kushika kalamu, hata vidole kuvibananisha siwezi. Akaniambia, naomba uniambia nini shida. Kamwambia kwamba nimepigwa na yule mtoto wa mwalimu. Shida nini? Kaambia ananihitaji kimahusiano na mimi simuhitaji. Akaniambia basi sasa tutaongea na mama yake. Basi akakaa yule mwalimu akamuita, akawaita walimu wengine kwanza, akamuoji Akasema mimi sijui chochote kinachoendelea. Akaniambia ina maana mwanao hujui tabia zake? Akaniambia mimi sizijui, siwezi nikazijua. Akasema basi ndio ujue tabia mwanao iko hivyo kwamba anasumbua, anamsumbua mtoto wa watu, anahitaji kusoma. Hapa kaletwa kwa ajili ya kusoma, kaletwa kwa ajili ya kusumbuliwa. Tuna uwezo wa kumpa nauli hata sasa hivi arudi kwa mama yake, arudi kwa wazazi wake, ana wazazi na ana ndugu, sio kwamba ameshindwa kwenda kukabidhiwa kwa ndugu zake, ila kwa sababu imeonekana hapa ni karibu na wewe una urafiki na mama yake, kwa hiyo tumekupa huyu mtoto uishi naye. Kwa sasa kwa hii staili kwa kweli hapana. Naomba tutakaa vizuri. Kwa wakakaa kikao na walimu wengine wakashauriana, akamwambia kwamba hili tatizo likitokea tena tunakufukuza shule tupo tayari kwa hilo. Kwa hiyo alikuwepo na mratibu pia wa shule, alikuwepo na mwalimu mkuu na walimu wengine, viongozi viongozi wengine. Kaambia kwa staili hii, yule alikuwa ni, ni mwalimu wa ni mwalimu wa nini? Okay, nimesahau hapo. Kwa hiyo akasema sawa, sisi tuna uwezo wa kumpa nauli. Kwa ikitokea tena kitu kingine, tunakufukuza kazi tunayo mamlaka kabisa. Yaani yule mwalimu kama ikitokea ndo atafukuzwa kazi sasa, ambaye ndo mama mtoto anayekusumbua. E, kama hawezi kumsimamia mwanaye atafukuzwa kazi, na mimi mwenyewe nitatolewa pale. Basi hiyo nahisi ilikuwa ni vitisho e, kwa sababu huwezi ukamtoa tu mtu kazi na kati serikali ndo imemleta. Basi akamwambia sawa. Kwa hiyo kufika kule yule mwalimu akakaa na mwanaye akamwambia hivi, kwa nini umemfanyia hivi mtoto Akasema mama, mimi sijafanya chochote. Akakataa kabisa, akamwambia sawa. Basi siku ambayo ilikuwa ni siku ya mkesha, siku ya Ijumaa, akaenda mamake akaenda kanisani. Kufika kanisani, sisi huku tukabaki kwenye nyumba kubwa. Kuna nyumba kubwa ambayo ndani kuna vyumba vya wageni, tukabaki pale mimi nikalala chumba changu wa mlango wangu so hauna kitasa ila ni kwamba mtu akisukuma ninaelewa kabisa kwamba kuna mtu anaingia na hiyo siku sijui ni nini tuseme tu ni Mungu sikuwa na usingizi kila nikijilazimisha nilale lakini usingizi hauji basi nikasema okay sawa labda kuna Mungu anataka kunionyesha kitu nikatulia kidogo nashangaa imefika mida saa nane hivi nashangaa mlango nafunguliwa Akaniambia ninaomba usipige kelele, ukipiga kelele naweza kukufanyia chochote ambacho nataka mimi. Nikamwambia sawa. Ninamuogopa huyo huyo kaka, ila ni kwamba sijui ni wapi ujasiri umetokea. Nikamwambia sawa, sipigi kelele, nipo tayari kwa chochote utakachokisema. Akaniambia sawa. Sasa yani ikawa kama vile anataka kunikaba fulani, anataka kunibaka. Akaniambia ukipiga kelele isiki kitakacho kupata hutoamini. Wakati huo mama hayupo. Mama hayupo kaenda kanisani. Na baba? Baba yake huwa na huwa ni mtu apilika pilika sana, mtu wa mikoani ni sana. Mm. Ni mjenzi, ni msimamizi wa, wa ujenzi. Kwa hiyo akasema usipige kelele, nikamwambia sawa. Nikamuuliza kwani na nini ambacho nakitaka wewe? Akasema mimi nakutongoza, utaki kunielewa na muda huo ni kwamba soko, muda huo ni kwamba ali nyuma yake aliagiza vijana waje kunitongoza ni kwamba yule wale vijana walikuwa ni marafiki zangu mimi. Ninapendaga sana kukaa na watoto wa kiume nikiwa darasani, kwa sababu ninajua wale watoto wa kiume tukikaa tunaweza kujadili vitu, lakini sio watoto wa kike. Watoto wa kike tutapiga umbea tu. Kwa hiyo na kundi langu la watoto wa kiume, mimi peke yangu ndio mtoto wa kike. Kwa tunakaga tunasoma. Hata watu wakitoka darasa la sita hapo, hata watu wakitoka wanafunzi wakiondoka, sisi tunabaki tunajisomea. Basi yule wao vijana walikuwa naagiza. Sasa wakija, kwa sababu mimi ni rafiki yao, wanakuja kwa kwamba kaka yako kaniagiza, kaniagiza nije nikutongoze. Kwa mimi nimeleta taarifa, fanya kama vile sijakwambia chochote, tufanye kama vile nishakutongoza na umenikubalia, mimi ninaenda kuongea naye. Nikamwambia sawa, akaenda akamwambia bwana akanikubalia, ndo hapo akaanza kunifokea akaniambia ina maana mimi nakutongoza utaki kuni, kunielewa alafu wengine unawakubalia au anje unawakubalia mimi utaki ina maana uniamini ngambia sio kwamba sikuamini nikwambia hebu jiangalie wewe ulivyo alafu niangalie na mimi hata kuendana tuendane hebu niache basi nisome niache nisome, nikishamaliza ndo tutajua kwamba inakuwaje. Akaniambia wewe unahisi unanichezea akili. Kaambia yani, ikapita hiyo siku ndo ikaja hiyo siku sasa nikamwambia kwa nini nini ambacho unakihitaji kutoka nani unahitaji kwangu akaniambia utakijua hapo hapo na usi, ukipiga kelele yani ndakachokuonyesha utoamini nikamwambia sawa Nikamwambia basi sawa, nishaelewa. Wewe mtoto wa kiume, mimi mtoto wa kike. Nishaelewa nini ambacho unakihitaji. Ninaomba basi niende chooni nikakojoe. Nikija tutafanya ambacho unakihitaji wewe. Akaniambia wewe hapana, sikuamini. Nikamwambia naomba uniamini. Nikaapia kabisa. Ngasema kimomo kana kanasema Mungu kama nimekosea, naomba unisamehe kwa hapa. Ila hii hii jaribu sitaki kulipitia nikatoka pale akaniruhusu nikatoka nilivyofungua mlango nilienda chooni nikalia, maana alikuwa kabana milango yote, kabana na kufuli. Nikaenda chooni, nikalia, nikalia, nikanawa uso nikaenda chumbani kwa mama yake, nikaanza kupiga, sielewi kama mama yake amerudi au vipi. Nikaanza kupiga mlango, nikapiga mlango, yani kama yupo atoke, kama yupo atajua mwenyewe. Nikapiga tu mlango, uko nalia, akaniuliza kwanza akatoka kaniuliza kwani nini shida, nikamwambia mwanao ananisumbua. Anakusumbua na nini? Nikamwambia mimi sijui anachokitaji nini kwangu. Akaniambia basi ingia sebleni hapo ulale. Nikamwambia hata usingizi hauji. Akaniambia basi sawa. Tulia tu hapo sebleni. Yeye akaingia ndani maana alikuwa na mtoto mdogo. Akaingia aka ndani kwake mimi nikafunga mlango na kinani kimsumali. Yule kaka akaja akasukuma ule mlango mlango kasukumika. Akaniambia kwanza hajaongea chochote, akaingia akachukua panga akaondoka. Alipoenda anajua mwenyewe ameenda wapi. Ilikuwa ni saa nane usiku, yani kwanza alikuwa nawaza nitoroke niende nikalale polini au niende wapi au nimfuate mwalimu mkuu. Basi aka, nikatoka pale yule kidogo yule kaka akarudi akamwambia mama, naomba unisamee, ni shetani tu kanijia, kaongea ongea pale mama yule mwalimu akaniuliza akaniambia na sio nilishazoea kumuita mama, yani nilifanya kama mzazi wangu. Mimi yoyote ambaye ninaishi naye ninamchukulia kama mama yangu, na yani nachukulia kama ni moja ya familia yangu. Basi akaniambia na msamee kasha nanili, kasha kiri kwamba ni shetani tu kampitia. Nikamwambia mimi nishasamee basi ikapita ile siku, siku nyingine ilikuwa ni siku ya Jumapili, nimeenda zangu kanisani na wote wameenda kanisani, yeye mwenyewe ndo kabaki mule ndani. Sasa nimerudi, huwa na, nilikuwa nasoma Sunday school. Nimerudi maana kule hadi upate ubarikio ndio unaacha Sunday school unaingia kwenye kanisa la wakubwa. Nikatoka kule nimetoka kanisani saa nne maana tunaingia asubuhi saa mbili tunatoka saa nne Nikatoka saa nne nikarudi, kurudi nikamkuta nikamkuta pale nje. Sikutaka kufika pale. Nikapitiliza moja kwa moja nikaenda kwa rafiki yangu wa kike ambaye ni jirani tu, anakujaga pale, wanapiga tunapiga story. Huyo ninamchukulia kama jirani na vile vile alinipita darasa pia. Kwa hiyo nilikuwa naendaga kwao pia kupata mawili matatu ya shule. Kwa hiyo akaniambia kwanza nikakaa na nikamwambia bwana, mimi yule kaka ananisumbua. Kana namwambia kinachotokea mule. Akaniambia mbona sio kwako tu? Binti yote anokuja pale mbona anasumbuliwa? Ila anaambiwa asiseme. Na wengine mbona washafanyiwa hivyo? ambapo anataka kufanyia wewe. Ila wanaambiwa wasiseme, wakisema yani wanatishiwa. Nikamwambia ah, sawa. Ila kwangu hatoweza. Akaniambia unajiamini? Nikamwambia najiamini kabisa kwa asilimia zote. Hatuweza chochote. Hatufanikiwa kwa chochote anachotaka kukifanya. Hatofanikiwa. Basi akaniambia sawa. Japo mimi si si sikuamini ila kama unajiamini itabidi tu nikuamini. Kaambia sawa. Basi nikasubiri mpaka mzazi wake akarudi, ndio mimi nikaenda nyumbani. Kakaa pale tukapika tukala. Ikafika Jumapili nyingine, yani mimi nilikuwa ninachezea kipigo kuanzia Jumatatu yani na maana mimi tangu nimekaa nilikuwa sina siku ambayo ninafurahi ni mwendo wa vipigo tu yani kisababu kidogo nitapigwa kisababu kidogo nitapigwa kwenye akili yangu nikaweza nikasema Mungu wangu sasa nini hiki mzazi wangu hajui nikimwomba mama simu niongee na wazazi wangu hataki ananiambia ah sijui mara asema salio sijui nini ah Kasema okay, ina shida. Nikaenda nikamwambia marafiki zangu wale wa kiume. Wakaniambia sisi tutakusaidia. Kipindi hicho ilikuwa ni kusajili tu line ovyo ovyo. Hata wewe na kitambulisho cha shule utasajili. Nikaenda ni, na sokoni nikasajili kwa siku ya Jumatatu. Nilikuwa na hela yangu mwenyewe ya akiba. Mzazi wangu wanatu, wazazi wangu wanatumaga hela wanatuma kwa yule mwalimu, kwa yule mwalimu ananipa ya eh, matumizi, maana siwezi nikaenda ngamwambia nikamwambia mama, sijui nataka hiki nataka hiki nataka pedi, siwezi nikataja nikamwambia mama, maana ili darasa sita alikuwa anajiona mimi mwenyewe kama ni mtu mzima, japo nilikuwa siwezi kujitegemea. Basi akawa ananipa tu mahitaji, mimi nakaa nakaa na hela yangu, nikasema sawa. Kusajili ilikuwa ni shilingi 3000 Nikaenda nikatoa shilingi 3000 nikachukua laini nika wale wakanunulia simu ndo hapo sikuja sijawahi kuwazaga kwamba mimi nitumie simu ya kichocholoni nikachukua wakanipa simu nikaa naeka laini namba mamangu naifahamu nikaa nampigia mamangu nampigia namwambia mama ananiambia kwa kweli sisi hatuwezi kufanya chochote kwa hiyo cha msingi wewe ujiongeze tu kaambia sasa mimi nitajiongezaje akaniambia fanya unachotaka wewe, yani ikiwezekana toroka. Niambia ah, sawa, nitafanya ndaka, akili yangu itakavyonituma. Akaniambia sawa. Mamangu mimi yule mam, alikuwa anaongea naye ni mamangu mdogo. Hakutaka kumwambia mamangu mzazi kwa sababu anajua mamangu mzazi paniki yake. Hata babangu mwenyewe paniki yake, yani kwamba ni watu wa kupaniki kiasi kwamba wanaweza wakaja wakafanya chochote. Kwa mamangu hata mimi mwenyewe nilikuwa naelewa kwa nikaamua tu nim, nimshirikishe mamangu mdogo. So mamangu mdogo ni mtu wa kuhifadhi kitu na akanishauri lakini mamangu mzazi ndio anaweza kunishauri, lakini ni mtu wa kurupuka, yani ni mtu wa hasira sana, anaweza kufanya chochote. Basi akaniambia fanya chochote, nikaambia sawa. Siku ya Jumapili nika nanili nime, nimeenda kanisani, nimerudi. Kwanza ilikuwa bado sijaenda kanisani, mamake alienda kanisani kufanya usafi. Mimi nikakaa pale nikaa napika chai na mwandaa mtoto. Nimeingia ndani sasa, nataka nibadilishe nguo niende nikaoge. Akaniambia, sasa hiyo ina maana mimi kile ninachokuambia nakupenda lakini unataka kunielewa. Kwa nini hutaki kunielewa? Nikamwambia mimi siwezi nikakuelewa kwa sababu sikupendi. Nitakuelewaje? Akaniambia sawa, hivi unataka nifanye nini? Unataka didi nijikate mkono ndo uelewe da, uone damu yangu ndo uelewe kwamba nakupenda. Akachukua nyama kwenye friji mbichi akaanza kuitafuna. Mimi namwangalia tu. Akaniambia unataka nifanye nini? Akachukua panga akaanza kujikata kwenye mkono. Mimi namwangalia tu siongee chochote. Unataka nifanye nini ili ujue kwamba nakupenda? Nikamwambia utajua mwenyewe. Mimi hata ufanye nini sijui. Nikaondoka zangu. Nilivyoondoka, yani naondoka huko nalia. Nikatoka nje pale nikaanza kulia. Hmm? Alipojikata damu ilitoka. Ilitoka. Nikaanza kulia. Dadake mmoja ambaye ni jirani akaja akauliza kwani nini? Nikamwambia naomba muulize mdogo wako nini shida. Mimi nimekuja hapa kutongozwa, nimekuja ku, kutaka kubakwa au nimekuja kusoma. Mimi nataka kuelewa kitu, kama mmenichoka mniambie, mimi niondoke, lakini sio kumnifanyia hivi. Akasema hapana, hem, tulia, tuliza hasira, punguza jazba. Nikamwambia mimi nina wazazi, sio kwamba wanipenda wananipenda, ila sasa mbona hiki mnachonifanyia sio binadamu? mdogo wake anaweza kumfanyia hivi, maana mdogo wake wa mwisho ni wa kike mdogo wake anaweza akamfanyia hivi au anaweza akasikia kwamba mdogo wake anafanyiwa hivi akakubali, hem, basi achukulie mimi kama mdogo wake, kwamba yupo tayari kumfanyia mdogo wake hivi. Basi akamwambia yule dada, akanituliza akaniambia, basi tulia, tulia, ngoja mamake aje tuongee naye. Yule kaka akaja akasema, dada, mimi ninaomba msamaha, nisamee. Nikamwambia dada, huyu kila siku anaomba msamaha kila siku, msamaha gani huo? Ndio mimi ninaweza kumsamehe, lakini sio hivyo kachukulia msamaha kama ndo chanzo, yani kachukulia msamaha kama ndo kigezo ya yeye kufanya hivi, kwamba nitafanya afu nitaomba msamaha. Akasema basi sawa, msamehe. Akasema eneo haina shida. Basi kuna siku nimeweka simu sasa, nimeenda shule na ficha simu kwenye godoro ili asione, ila sasa kila ninachokifanya mule ndani yeye kumbe anaona. Anaonaje sijui, sijui anachungulia dirishani sijui, kila hata, hata ninavyobadilisha pedi anaelewa, anabadilisha pedi naweka wapi, nikibadilisha pedi wapi ninaiweka, yani anaelewa kila kitu. Basi hiyo siku nikaficha simu nikaenda zangu shule nika, wakati narudi saa tisa ile nikatulia pale, na ilikuwa japo nilikuwa nasema wananifundisha maisha, ila sasa tuseme kama vile yani walikuwa wananionea kidogo, si wakandi sana, ila walikuwa wananionea kidogo, kwa sababu nilikuwa natoka shule darasa la sita, natoka shule saa tisa, nikija naosha vyombo, kama hamna maji itabidi niende rufu nikachote nikachote maji, nikirudi utakuta kuna kupika usiku hapo pia kuna kukanda unga wa, wa nanili unga wa dengu kwa ajili ya kupika tambi. Kuna kukoroga ice cream na funga, vyote hivyo nafanya mimi. Hapo utakuta ni saa saba imefika ndo ninaenda kupumzika, muda kushika daftari sina. Hata hiyo kusema kufaulu ni neema tu ya Mungu, nimefaulu kwa neema tu. Basi nikakaa pale hiyo siku sasa nimeweka simu, nimerudi kutoka shule, nimefanya shughuli shughuli zangu, kumbe ile simu kaiona, kaingia chumbani kwangu saa ngapi sijui akaniambia nimekuta simu kwanza, akanitakaniambia nimekuta simu chini na ya godoro ni ya nani? Kaambia ni rafiki yangu kani, kanipa nimshikie. Ndio unaificha kwenye godoro? Kaambia nikamtaja rafiki yangu mmoja wa kiume. Nikasema hilo naliwe. Kwa sababu wale walisema tuko tayari kwa chochote. Tuko tayari kusaidia akasema, nikamtaja rafiki yangu mmoja akaniambia kwa hiyo ndo haya, nenda kamuite. Nikaenda kufika, akaambiwa kaenda shamba, nikarudi nikamwambia hayupo, ila sasa roho yangu inaenda mbio, nikasema Mungu wangu, sasa mimi nitaongea nini? Akaniambia unyie mnashirikiana. Akamtaja na rafiki yangu wa kike ambaye ni jirani yangu, nenda kamuite huyo rafiki yangu wa kike ana mdogo wake pia, wote tukaitwa pale, na huyo wa kiume naye akaja, rafiki yangu wa kiume tukaingizwa kwenye chumba kimoja store ya vitabu, tukaanza kuchapwa chapo chapa, mamake akaja, mnatakiwa mseme hiyo simu ni ya nani. Yani sio kwamba anatakiwa anatetea, hapana, hiyo simu natakiwa kusema ni ya nani. Nikamwambia nimesema ni ya huyu. Sasa kwa nini amekupa? Najua kwamba kabisa wewe ni mwanafunzi. Nikamwambia amenipa tu mimi nimchajia, hapana. Na hizi message humu ndani ni za nini? Nikamwambia ah aya sawa. Basi tukachapwa tukachapwa wote tukachapwa. Nimemaliza pale mimi kaenda kuomba marafiki zangu msamaha. Nikaomba kasema ina shida, tupo tayari kwa lolote, tulishasema na tulishakuahidi, tupo tayari kwa chochote. Sawa, tumeenda shule. Mwenzangu alikuwa huyo rafiki yangu, mimi niko darasa la saba hapo, yule rafiki yangu akike kike yupo darasa yupo form 1. Kwa kaenda shule na yeye mikono imevimba, yaani wote tumeenda shule mikono yetu imevimba. Nilikuwa siwezi kushika chochote. Kwa nikaenda tu mimi namsikiliza mwalimu siandiki. Nikawaambia tu marafiki zangu kwamba bwana mtanipa notes mimi niandike. Nikasema sawa. Basi mimi kana msikiliza tu mwalimu, mwalimu kwa kaniita, nikaongea naye nikamwambia akasema hiki kitu itabidi tena kwa kweli tuongee na mratibu wa shule. Basi mratibu akaitwa akaambiwa yu, basi yu, yule mtoto wa kiume alivyosikia kwamba mimi nishaongea huku kuhusu yeye yule mnanili mratibu mwalimu mkuu na yule kaka wakawa hawaelewani, hawaelewani kabisa, kiwa kipishana wanapishana yani kibifu fulani hivi. Akaambia yule mwalimu mkuu akaniambia, mimi sawa, niko tayari kwa chochote, wewe ni mwanangu, niko tayari kwa chochote. Basi akasema, akaniambia wewe unachotakiwa ni kujipa moyo ni kujikaza na kuamini tu kwamba Mungu yupo na atakusaidia. Na huyo ananitia moyo, lakini Mromani ananitia moyo, ananiambia amini tu kwamba Mungu atakusaidia. Wewe muamini tu Mungu na usiache kusali. Mungu ni kila kitu, Mungu ni kinga yako. Kwa muamini tu Mungu wako. Kaambia sawa. Basi hiyo siku ilikuwa ni siku ya nini? ilikuwa siku tu za weekend. Wale wa marafiki zangu wakaja, wakawa wanakuja pale wanafukuzwa, yaani wanafukuzwa kama mbwa. Nyinyi ndio mnasababisha mtoto kabadilika, sijui nini nini, anafoka anawafokia, anawakimbiza. Basi mimi kaa anyway, nikienda dukani nikirudi, nimechelewa hata dakika moja, nitaulizwa nilikuwa wapi ulikuwa wapi? Umeenda kufanya malaya huko? Yaani ananifokea fokea tu bila sababu, na mamake anaangalia tu mimi kaa naongea na mama, naongea na mama, yani ndio chanzo mimi cha kusababisha kuanza kutumia simu za uchochoroni. Mamangu alikuwa hajui kwamba ile simu ni ya nani. Yani alikuwa hajui kabisa. Na hata hadi leo alikuwa yani hadi leo hajui kwamba ni simu ya nani nilikuwa ninaitumia. Basi tuka tunaishi hivyo. Mungu akasaidia nikamaliza darasa la saba. Nilivyomaliza darasa la saba nikafanikiwa nikaja huku huku Dar es Salaam mama yangu akani akanihoji akani pale nikamwambia akaniambia pole na hongera kwa kunanili kwa kumaliza hiki kitu kwa sababu umepigana mwenyewe. Kaambia sawa. yani huyo kijana kwa kweli ni mtu ambaye yani nilimuogopa kwa sababu alikuwa ni mtu wa kumnyanyua vyuma, amevimba sana, ni mtu mwenye misuli. Kuna kipindi pia alikuwa ni Jumapili nikitoka kanisani nikija pale nimekuja anafunga milango yote humo ndani tunaanza kurupushani. Yaani hata nikisema kwamba yule mtu nilipigana naye vipi, siwezi nikajielezea kwamba nimepigana naye vipi, siwezi. Ila tulipigana. Nilijapo na udogo wangu ulikuwa na miaka 15 darasa la saba tulipigana kiasi kwamba nikafanikiwa nikatoka nje na huo mlango nimeufunguaje mimi sijui. Yaani hadi leo sijui nilifunguaje mlango. Nilipigana naye sijui. Nilipigana naye vipi mpaka nikafanikiwa kutoka. Lakini nilishinda, nilitoka nje. Nilipotoka nje nikaenda hadi kanisani kwa mama yake. Nikaanza kulia. Mchungaji akaja, nikamwambia. Hadi wachungaji walikuwa wanajua lakini hawawezi kufanya chochote. Yaani sijui alikuwa anamuogopa mimi sielewi. Ah, kwa hivyo nikaja Dar nilipokuja Dar es Salaam nikasoma zangu preform 1 nikarudi ni wakati wa sasa kuhamishwa pale ikawa ni ngumu pia kidogo kwa sababu nilichelewa shule. Nimefika kule mwezi wa pili. Mwezi wa pili bado nilikuwa huku. Nitakuwa mwezi wa kwanza niwe kule nimeshaanzishwa shule. Ila mwezi wa pili bado nilikuwa huku kutokana na wazazi wangu hela nini. Kwa ikawa wamenanili nimecheleweshwa shule nikawa bado nasoma tu preform 1 kwanza huo mwezi wa kumi na ngapi mwezi wa kumi na moja mpaka mwezi wa kumi na mbili kaenda mwezi wa pili bado tu nasoma preform 1 ila alikuwa ni mwalimu tu ameteuliwa kwa ajili ya kunifundisha vitu vya form 1 kiasi kwamba nikifika kule hata na mtihani nifanye basi akananili tukaenda kule mama akaniambia itabidi urudi pale pale nikamwambia mama sirudi Akaniambia rudi tu mwanangu, kwa sababu nilipigiwa simu kwamba yule mtu hayupo, kamwibia mama yake hela, katoroka. Katoroka na msichana, sijui kampata wapi, katoroka, wamekuja Dar es Salaam. Sasa akaniambia kwa sababu hayupo, itabidi urudi mpaka mwezi wa sita una nanili unakuja huku mdogo. Nikamwambia hapana, maana naishi na mamdogo, nilikuwa naishi na mamdogo. Nikamwambia hapana, siwezi. Akasema na kuomba uende tu ukasome, kwa sababu uhamisho, mpaka tukianza uhamisho saizi utachelewa kabisa shule. Bora muda huu tunahangaika uhamisho, wewe anza kusoma. Nitasema sawa. Sikumkuta, nikakaa nikasoma. Baada imefika mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mitihani ile ya form 1 nikafanya mtihani, nikawa mtu wa tatu, japo ni, na kuchelewa shule nikawa mtu wa tatu. Walimu wakanioji, wakafikiri nimegelezea. Nikamwambia hapana, wakatafuta sababu, wakafikiri mwalimu kanisaisha kwa nanili kwa upendeleo, lakini ikaonekana kwamba nimefanya sahihi. Basi nikapewa zawadi. mwalimu akanipa zawadi, wakasema tunatamani uwe na juhudi hivi hivi, uendelee kuwa na juhudi. Basi nikasoma pale. Yule kijana alirudi, alivyorudi usumbufu wake ukawa ni vile vile, ananisumbua mpaka walimu wa sekondari walikuwa najua hichi kitu ambacho kinaendelea. Kwa kulikuwa, kulikuwa na mwalimu wa sekondari pia wa kiume mama yangu alinikabidhi kwake, alisema naomba huyu chochote atakachokifanya, yani mwadhibu kabisa kama mwanao kisa kiusahihi kabisa, chochote ambacho unaona anakujeulia anafanyaje, mwadhibu kabisa. Sasa kwa kila kitakachotokea pale shule, yule mwalimu anatakiwa kubeba hilo jukumu kama kuna kosa nimefanya, mwalimu anatakiwa kubeba hilo jukumu. So yule mwalimu tena wa kule wa shule ya msingi wa sekondari anataka kubeba hilo jukumu. Kuna vifaa shuleni vinahitajika, maana kulikuwa kunahitajika ufagio, ndoo na vingine vingine. Yule mwalimu alikuwa yeye ndo anatoa, mwalimu wa kiume yule nilokabidhiwa kwake kwa sababu alikuwa anaelewa mazingira ambayo naishi pale. Hata nikienda nikiomba ndoo nitanyimwa, hata nikiomba ufagio nitanyimwa. Kwa hiyo akaa ana hilo jukumu anabeba yeye. Kwa akasema mimi chochote nitakuwa ninahusika, yani chochote kile nitakuwa nakibeba mimi. Nikamwambia sawa. Ikitokea chochote ananilie, yeye anakaa na mimi ananiambia bwana hivi na hivi na hivi. Nilimchukulia yani japo sio mtu mzima sana ila nilimchukulia pia kama kaka yangu. Kwa ulikuwa na japo ulikuwa namuita mwalimu ila pia nilikuwa namuita kaka. Eh, nilikuwa namuita kaka. Kaka kuna shida hivi na hivi darasani. Ananiambia shida gani, namwambia. Ananiambia sawa, mimi ili sawa, mimi nitatimiza. Haya, kunahitajika kama ni nini, japo tu madaftari, madaftari nilikuwa natumiwa hela na mama yangu, na nunua madaftari mwenyewe. Basi ikawa hivyo sumbufu sumbufu, imefika uhamisho, natakiwa kuhamishwa mwezi wa sita ule. Walimu wa sekondari hivyo wakawa na goma, wakasema hapana, huyu haiwezekani, mtimbebe bwana, si tumempenda kwani kwanza wakaniambia kwani sisi tumekukosea nini mpaka mnaondoka? Nikaambia hamna, mazingira ambayo naishi sio mazuri, natakiwa niende tu niende kwa wazazi wangu. Akaniambia tunaelewa. Basi mwalimu mkuu naye ikawa uhamisho, sio kwamba mzazi wangu anakuja kule anatuma yani, yeye anafuata shule ya huku afu anatuma kwenye basi, mwalimu mkuu kule anapokea. Yani walikuwa pia wanania kunisaidia kwa sababu walikuwa wanajua changamoto ambayo napitia. Wakanidhanilia wakafanya hivyo, japo mwalimu mkuu alikuwa anachelewesha ili niendelee kukaa nao. Akananili mm, uhamisho kafanikiwa nikaletwa nika Dar es Salaam, kuja Dar es Salaam ndo maisha yakawa mazuri, nikawa naishi na wazazi wangu mpaka sasa hivi naishi na wazazi wangu, na nimesoma, nimemaliza form 4, nimeingia chuo, nime certificate nimemaliza sasa hivi naingia diploma. Mm. Hongera kwanza. Asante. Maswali machache. Swali la kwanza, wakati umeanza kutupa mkasa wako umesema ukiwa mdogo ilikubidi uende upeleke kwa bibi na babu pamoja na mjomba ukasome, na ndio ambako ulianza elimu yako mpaka unafika darasa la sita unakutana changamoto zote hizo. Kitu gani kilipelekea wewe ambaye ni mtoto wa pili kwa mama, mtoto wa nne kwa baba, ina maana mtoto wa katikati kuna kaka na pengine dada huko, kitu gani kilipelekea wewe upelekwe kwa bibi kwa ajili ya kwenda kuishi kule na kusoma kule? Ni kwa sababu mama yangu na baba yangu aliachana alitengana. Kwa hiyo kule babangu alikuwa anaishi na mke wa kwanza. Kwa alivyokuja mamangu mimi ndo mke wa pili. Kaishi na mamangu nikazaliwa akakofishana hapa kwa karudi kwa mke wake wa ndoa. Mm. Kwa ndo maana mm, mm, mama alivyoona hivyo akasema, kwa sababu mama alikuwa busy sana na kazi, akaona bora nimpeleke kwa mama yake, kwa mama yake yeye anipeleke kwa mama yake nikakae kule mahitaji yote atakuwa anatuma. Eh, kwa nikakabidhiwa pale na kwa sababu inavyosemekana ni kwamba mzazi wa kiume haruhusiwi kumchukua mtoto akiwa ni mdogo na kumpeleka kwa mama wa kambo. Ni kitu ambacho hakiruhusu. Kwa hiyo mama akaona bora nimpeleke kwa, kwa bibi yake, na baba mwenyewe akakubaliana na hilo kwa sababu kule hiyo hiyo wazazi wanaelewa kwamba wake zao wakoje kuishi na mtoto wa mwenzake hii inatokea nini kwa akakubali tu nienda nikaishi kwa bibi nisome huko na yeye mwenyewe akasema mahitaji nitatuma hapo ulikuwa na miaka mingapi hapo nilikuwa ni mdogo ndo naanza ile kutembea yani naanza tete tete huwa ni mwaka hivi mwaka na nusu ndio kwa sababu niliacha kunyonya eh kwa nilienda kule nikaishi na bibi, ndio maana nikasema bibi yangu nilimfanya kama mzazi wangu. Japo mama pia alikuwa anakuja kila likizo, ya, kila ikifika likizo anakuja. An, an, siku nyingine anaombaga au akisikia anaumwa tu, anaomba ruksa kazini, anasafiri anakuja mkoani. Anakuja mpaka nitakapopona anarudi ni kazi gani hiyo ambayo mama alikuwa anaifanya ikashindwa kumfanya yani ikapelekea ika, ika aamue sasa kukutoa ukiwa mdogo vile ndo unaanza tu kutembea? Alikuwa anafanya kazi hotelini, kampuni moja inaitwa Royal Oven. Eh, yeye alikuwa ni mpishi tu, anapikapika vitu vitu mm. Ukaishi na bibi na babu na mjomba mpaka darasa la sita. Kitu gani kilikuwa sababu ya kifo cha bibi? Alikuwa anaumwa limonia mm. na pia alikuwa ni sio kwamba alikuwa ni kijana kijana, ah, alikuwa ni mzee kafikisha miaka sabini na kitu. Kwa hiyo alipoteza maisha kwa pneumonia, baridi kali mm. Pole sana kwa sababu umesema ulimfanya kama mama, najua ilikuwa inauma sana sana. Asante. Baada ya pale maisha yakabadilika. Baada ya pale maisha yakabadilika, ndo ukapelekwa kwa mwalimu yule. Ndiyo. Baada ya kupelekwa kwa yule mwalimu, ndio matatizo na changamoto nyingine zikaanza pale. Kwanza, kabla ya maswali yangu kuhusiana na hizo changamoto ulizozipitia, kama kuna chochote ambacho ulikisahau pale katikati katika changamoto zile? Ah, pale katikati amna um, changamoto, japo ni baada ya kumaliza kufika form nilimpoteza pia babu yangu nilivyokuwa ku Dar es Salaam, naye alikuwa anaumwa kansa ya koo, nikampoteza. Na mjomba wangu pia alipata ajali ya pikipiki kiasi kwamba alipelekwa KCMC, yani ilikuwa ni maututi kabisa. Alipata hapo, ilikuwa ni bado mdogo mdogo mm, akapelekwa hospitali Kufika kule ikambidi kwa sababu aliumia sana maeneo ya kichwani, alikuwa anaendesha pikipiki. Aliumia sana maeneo ya kichwani, ikabidi atobolewe kwenye koo. Kwa na anapumulia sana sana, anakula na mpira, anapumulia kupitia hapa kwenye koo, aliyekuwa kimrija. Kwa hiyo ikawa hivyo. Kwa mpaka sasa hivi yupo namshukuru Mungu yupo ni mzima, japo ndo kama hivyo changamoto pia zinamjia nyingi, kwamba tangu alivyopata ajali ya kwanza mpaka sasa hivi bado anaendelea tu kupata ajali. Yaani mpaka sasa hivi kapata ajali tano ni pikipiki tu. Mpaka inafikia wakati nasema sasa kama ni Mungu ameamua tu kumfanyia hivyo, si amchukue tu, lakini sio kumtesa. Basi au ndo hivyo inafikia wakati na napata stress, japo so mimi ambaye ni ndugu yake kabisa, ila mjomba ndo huyo huyo mmoja kwa tunatakiwa kumng'ang'ania huyo huyo. Kwa hiyo inajia stress, ndo pale inanipa bidii nisome nimsaidie mjomba wangu. Imehamia sasa, so nimsaidie sana mama, nimsaidie yule mjomba wangu ambaye anateseka, kwa sababu anateseka, anateseka kiukweli, kwamba ajali tano so mchezo mm. Pikipiki yani ajali anagongwa ama hivyo. Ni, ni kazi gani anafanya sasa hivi? Yupo tu nyumbani kwa sababu haoni, hajiwezi yani kutembea anatembea kuongea anaongea anapiga stori na watu ila haoni alikuwa ni gereji fundi gereji ila sasa hivi haoni yupo tu nyumbani hivyo haoni kutokana na sababu ya ajali Aya. au kutokana na kutokana na ajali kwa sababu imeenda imemwathiri sana kichwani na muda mwingine akili inakuwa inananili kidogo Pole, pole sana tena. Asante. Ni kitu gani ambacho kilikuwa kina kinafanya yule kijana, kwanza yule kijana ambaye alikuwa anakusumbua, alikuwa na umri gani? Alikuwa ni mkubwa nahisi kwenye miaka na kitu hivi, ishina sita kitu kama hicho. Alafu wewe hapo ndo una miaka 15. 15. Mama yake akawa ana, ana kama anamuogopa unavyosema. E, yani kama namwogopa ila sasa sasa hivi kutokana na ile sijui nini ambacho kimetokea. Mimi nilikuwa naomba tu nasema okay, mimi nimehamishwa, nimekuja Dar es Salaam, nimeshasamea ile familia, nimesahau, nimesahau. Sasa nilikuwa ambacho nilikuwa napenda sana na nilichokuwa nafundishwa na wazazi wangu ni kusamehe. Nisamehe kwa sababu mzazi wangu alikuwa ananiambia ni changamoto, hizo changamoto kuna faida yake mbele. Kwa unachotakiwa ni kupingana nazo yani nikuvumilia, nikumwomba tu Mungu wako akusaidie, kwa sababu wewe peke yako hutoweza. Kwa itabidi tu muombe Mungu akusaidie ili upite ile changamoto. Mbele kuna kitu ambacho Mungu anahitaji kukuonyesha zaidi ya hiki na katika kipindi chote cha changamoto na watu wote ambao ulikuwa ukishia nao changamoto zako, haukuwahi kupata ushauri mwingine ambao pengine ungekusaidia, labda pengine mama kaitwa, mtoto yule pengine kwenda kushtaki, kutoa taarifa polisi kwa majaribio ya ubakaji na vitu vingine kama hivyo? Hapana, japo mimi nilikuwa na wazo hilo la kwenda kwenda kushtaki ila sijajua pia ni nini ambacho kimenifanya ni nijisikie maana niseme ni kama kauvivu fulani kalinijia nikashindwa kwenda kwao ndo hivyo nikasema yani nilivyokuja huku sasa nikasema anyway imepita japo hajafanikiwa chochote yani hajafanikiwa chochote nimepigana nimepigana nilivyo ninavyoweza mimi nimetumia akili nimetumia na nguvu zangu nika na nilivyokuja huku nikasema haina shida na ile familia yenyewe nikaisahau. Mdogo wake akanitafuta akaniambia, ninaomba umsamee kakaangu kwa sababu inaweza kasoa akili yake, tunamjua kaka yetu, msamee. Kaambia mimi nishasamee, ila tangu nilivyoondoka mpaka sasa hivi wanaishi maisha magumu sana sana. Nilienda mwezi wa kumi na mbili, naenda kuwasalimia na zawadi na beba, naenda pale na wapa nambebea mpaka mamake mwenyewe alinisahau kwamba ni mimi. Alisema hivi ni wewe, kaambia ni mimi. Babake mwenyewe alinisahau. Kwa nikienda kule na beba zawadi nawapa, na beba vingine vingine naenda nawapa. Basi ye mwenyewe ye, japo yeye alikuwa hajanisahau na sibi namba zangu anatoaga wapi, huwa ananipigiaga simu ananiambia nisamee, na sio misha samee shasamee muda sana. Mzazi wake sasa hivi sio mwalimu kutokana na ile ya walimu feki, vyeti feki sijui. E, alitolewa na yeye alikuwemo sijui na hata sijui katolewaje, mi sielewi hicho cheti katumiaje, sielewi. Naye alitolewa mpaka sasa hivi yupo tu nyumbani, ni mtu wa shamba na nyumbani, mtu wa shamba na nyumbani. Mm, kwa maisha yote yako hivyo, mimi bado naendelea tu kuwaombea wawe tu vizuri japo kwa sababu naambiwa usimwombee adui yako mabaya, mwombee tu mema kama unavyoombea watu wengine. Sisemi kwamba ni adui zangu, hapana, ila niseme tu kwamba ni Mungu alikuwa ananifundisha kitu kwamba iwezekani wengine wapitie changamoto afu na usipitie. Hapana, si rahisi. Kwa hiyo ikawa hivyo kwa, kwa yote sasa ambayo umeyapitia ukaja uka, ukapewa mwalimu, mwalimu mlezi kule sekondari na kila kitu kikaenda sawa, kukuwa na changamoto yoyote kule? Baada ya pale hakukuwa na changamoto nyingine yoyote. Mama yako mzazi ali, vipi baada ya kugundua kwamba mzazi au mwalimu ambaye ni rafiki yangu niliyemkabidhi mwanangu amlee alikuwa akimwona mwanangu anapitia katika changamoto ambazo yeye mwenyewe hakuzitatua kwa wakati ule? Ah, mamangu waliongea waliongea, mimi sijui ameongea nini, ila pia mama yangu akija akifikaga kule anaenda wasalimia kwa sababu yani alichoshukuru ni kwamba nimetoka tu mzima, nimetoka sijafanywa chochote, na pia alinisifia kutokana na juhudi zangu e, kwa hiyo alinahisi waliombana msamaha, mimi sijui mm. Yule ambaye alikuwa akikwambia nakupenda muda wote mpaka anajikata ana damu inatoka na kula nyama mbichi, haukuwahi kufikiria au kuwa hata na chembe ya upendo kwake mpaka leo? Hapana, hapana, sikuwahi kuwa nayo kabisa. Kupitia yote uliyopitia, umejifunza kitu gani na unamwambia nini huyo brother? Uh, nimejifunza kwamba kila mwanadamu ana changamoto yake, na kingine ni kwamba ninachoshauri ni kwamba sio kwa huyo kaka kwamba namwambia nini, ila ninachoshauri ni kwamba wazazi, ukikabidhiwa mtoto wa mtu hakikisha unakuwa naye makini, kwa sababu ni mtoto wa mtu, sio mtoto wako. Yaani unavyokuwa makini na kwa mtoto wako wa kike, hakikisha na yule ambaye umekabidhiwa ni uwe naye makini, kwa sababu hujui kwamba yule uloletewa ni nani humjui, kwa sababu uwezi ukamjua kwamba huyu ni nani. Unaambia usimdharau mtu kutokana na mwonekano wake, kutokana na jinsi alivyo, kwa sababu hujui kwamba nyuma Mungu kaika nini inaweza kaka kupitia huyo mafanikio yako ndipo yalipo. Kwa unavyomdharau na kusema ah, litakalo mtokea ndio hilo hilo, Unajua kwamba atakavyoathirika yule na wewe ndivyo utakavyoathirika kwa, kwa vyovyote vile. Utaathirika kimiuchumi, utaathirika yani, utaathirika tu. Sasa nikiangalia hapa, tangu nimeondoka kule, maisha naoishi ni magumu. Nyumba niliacha imejengwa, haijawekwa bati. Nimefika kule imebomoka na mvua na sio kwamba hana uwezo wa kujenga, ni kwamba mzazi wake mzazi wake ni mjenzi wa kiume, ni mjenzi. Sasa hapo nawaza, nasema sasa hapo ni nini ambacho kimetokea, ni nini? Ila na, naachiaga, tunasema anyway, haina shida. Kwa hiyo pia nashauri kwa binti binti yoyote, sio binti tu, hata kwa kijana yoyote kwamba ukiwa na focus na kitu kilichonisaidia mimi ni focus, nimefocus kwenye masomo kwamba ninasoma ili niwe nani, ninasoma ili iweje. Kwa hiyo ule ujinga wote kutokana na ile naambiwa darasa la sita la saba ni eji e, kuna hali fulani huwa mtu yote inamjia, unaweza kwenda kufanya chochote. Kwa hiyo ni kwamba unaweza hiyo hali inaweza kajuzuilika kwa namna yoyote ile. Ni kwamba pale ambapo utatia focus fulani, ukiwaza hicho kitu ambacho kitakujia, ile hali ambayo inakujia, unaweza ukaenda kufanya chochote, ila ukifocus na kusema kwamba siwezi nikaruhusu ya mawazo yanijie, ila ninaruhusu mawazo ya shule yanijie, unatoboa, unasoma, unasoma vizuri na unafaulu, unaingia kwenye malengo yako. Yoyote yanayofanyiwa kitu kama hicho, utaki kufocus kwenye hicho kitu, focus kwenye kitu ambacho kimekupeleka pale. Mm. Nikupongeze na hivi umesema bado upo shule kwa maana unaendelea na chuo. Wewe unasoma ili uwe nani? Mimi ninasoma ili nije kuwa famasia. Eh. Hongera tena. Asante. Sina mengi sana kwa siku ya leo, naamini kwa mtazamaji wetu ambaye umeitazama umejifunza, ila kwa kuhitimisha tu, wale marafiki tunawaita ni washikaji, kwa sababu wote walikuwa wa kiume na wakakusaidia wakakupa mpaka simu na wakakusajilia na wakapigwa pia kwa ajili yako, na bado wakasema hawatokuacha e, iliishaje na mawasiliano yenu na nini ambacho kinaendelea kati yenu mpaka sasa? Bado tunawasiliana kama marafiki, tunashirikishana kwa vitu fulani fulani, japo wengine wameishia katikati kusoma no, changamoto zimewajia baada ya kuacha kule wakashindwa waka kuvumilia wakaachana na shule. Mimi ilikuwa tu mpaka leo nawasiliana na walimu wa shule ya sekondari, na ndo walikuwa wananipa taarifa, bwana, rafiki yako fulani kabadilika sana kwa nini kampa mtu mimba? Mm. Hapana. Mm, kuna mwingine ambaye niliambiwa kwamba kampa mtu mimba huyo mwanafunzi, yani wote ni wanafunzi wamepeana mimba. Mwanafunzi wa form 2 yeye yupo form 4 anakaribia kufanya mtihani ndo anafukuzwa shule. Anaambiwa uwezi ukanani tukaruhusu. Huyo ndo mjamzito? Hapana, huyo akimwona, kwa sababu ni kwamba anatakiwa wote wafukuzwe shule. Haiwezekani mmoja aambiwe asome afu mwingine afukuzwe, hapana, wote watafukuzwa shule, warudi nyumbani. Kwa hiyo mwingine nikaambiwa kwamba alikuwa anaongoza darasani, aka nikaambiwa kwamba amefeli. Kilichomfelisha ni kwamba kabadilika, kuna kipindi hapa kabadilika, kwa amefeli. Ni wachache sana ambao wameendelea, ni kama wawili tu hivi ndo wameendelea. Na walikuwa wangapi? Nili, tulikuwa watano. Kwa maana hiyo wawili wameendelea, wawili wameishia njiani. Yeah. Kama wanakutazama sio mbali sana, ina maana kama wameishia njiani ndani ya miaka mitatu miwili mitatu, kweli? Mm. Ndani ya miaka mitatu unawaambia nini kuhusu elimu yao, yao na pia kule mlikotoka, kama mlikuwa na malengo yenu wakumbushe, alafu tumalize. Uh, ni kuhusu malengo yao Kusema ukweli, ni mwezi wa kumi na mbili nimeenda nikawakuta, yani nikawakuta kwenye maisha mengine. Kuna mwingine kashaanzisha familia e, kwa hiyo sasa itab, wasikate tu tamaa. Nachonaambia tu kwamba wasikate tamaa kwa japo ndio inasemekana kwamba kwenda shule, kwenda shule ni kufuta ujinga, ndio ni kufuta ujinga sio kwamba ukienda kule ndo utapata kazi mazima. Hapana, kazi ni akili yako mwenyewe na juhudi zako. Kama wao wameamua kujitegemea na kuendesha maisha, wengine wameanzisha familia na wanaisha maisha mazuri, na wapongeza kwa sababu tunasoma ili kutafuta pesa. Sasa kama washakatisha katikati na wanatafuta pesa, pia ni kitu kizuri mm. Nikushukuru sana.